Swirl it top it weight it and enjoy it कुछ समझे क्या सो so, ये आप ऊपर देख रहे हैं ना माई फ्रोयो लैंड मैं वहाँ लेके आपको चलती हूँ और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ सो so, चलिए मेरे साथ my land is make your own type of yogurt shop आप अपनी चॉइस का बाउल पिक कीजिए स्मॉल मीडियम या लार्ज में से and fill it with your choice of yogurt on one side of the wall these are these yogurt dispensing machines आप अपनी चॉइस का बाउल लेने के बाद यू कैन गो क्रेजी दो या तीन फ्लेवर्स भी आप मिक्स कर सकते हैं योगर्ट के awesome yummy absolutely delicious healthy and diet friendly flavours of frozen yogurt My Froyo Land में टोटल 150 फ्लेवर्स योगर्ट सर्व होते हैं and they keep rotating the flavours weekly so that हर बार आपको कुछ नया ट्राई करने को मिले अपनी चॉइस का योगर्ट डालने के बाद आप अपनी चॉइस की टॉपिंग्स डालेंगे और टॉपिंग्स की कितनी चॉइसेस आपको यहाँ पर मिलेंगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसके बाद put it on a weighing balance और माई फ्लोर लैंड में चार्ज किया जाता है rupees one point two five per gram है ना डिफरेंस सा concept that the price of your cup is decided by its weight and the end result is as much as a feast to the eyes as it is to the mouth. Oh my God! ab main aapko dikhati hu ki kitni tarah ki aapko toppings ki choices milti hai yahan par अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं specially personalise yogurt with toppings from the widest platter one can imagine then this place is a must visit for you इतनी सारी टॉपिंग्स की वैरायटी देखकर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं अपने योगर्ट में क्या क्या टॉपिंग्स डालूंगी और कितना कलरफुल उसको बनाऊंगी मतलब इतना कुछ था वहां पर टॉपिंग्स के लिए amazing place to satisfy your sweet tooth अपने चॉइस के योगर्ट के ऊपर pile on all the toppings you like best part about this place is that you can create your D I Y yogurt उनके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है जिनको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग्स तो हो रही हैं but they are afraid of taking calories इतनी सारी टॉपिंग्स अपने सामने देख के I was really very excited and मैंने सोचा कि मैं कस्टमाइज़ करूँगी अपने योगर्ट को to make it really unique My Froyo Land का इंटीरियर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखिए यहाँ का yogurt is sugar free it contains calcium it's vegan and it's a super food and immunity boosting भी है ये योगर्ट एंड प्रोबायोटिक भी है ग्लूटेन फ्री भी है वीगन मैंने आपको बता दिया अच्छा ये बहुत ही पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन था यहाँ पर आई नेचुरल योगर्ट जो है यहाँ का नेचुरल है नॉन फैट है यहाँ पर मतलब चिंता मत कीजिए आराम से खाइए यहाँ पर आप आकर अपने चॉइस का yogurt and yes it contains protein and here is the selfie spot okay so मैंने यहाँ से लिया अपनी चॉइस का बाउल सो so, मैं अपना फेवरेट वाला फ्लेवर लूँगी स्ट्रॉबेरी डिस्पेंसिंग मशीन के लिवर को पुल किया और योगर्ट हो गया स्वर्ल <laughs> बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी ये मतलब बच्चों के लिए बहुत इन्जॉय करेंगे बच्चे यहाँ पर आके कि अपनी चॉइस का योगर्ट कप वो खुद बना रहे हैं तो अब मैं ट्राई करूँगी टॉपिंग्स सो so, यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं अपने योगर्ट के कप को आप कितने अच्छे से कितने कलरफुली डेकोरेट कर सकते हैं मैंने भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया मैंने बहुत सारी टॉपिंग्स उसमें डाली ये देखिए जेम्स भी डाल रही थी मैं मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा था मुझे मेरी चॉइस की जो चीज़ थी जो टॉपिंग्स थी वो सब मैंने उसके ऊपर डाली और मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी अच्छा योगर्ट का कप बना रही हूँ मुझे लगा कि मेरे योगर्ट के कप को थोड़ा सा और कलरफुल बनाया जाए सो तो मैंने सोचा कि चॉकलेट ब्राउनी थी वहाँ पर तो मैंने चॉकलेट ब्राउनी ली और उसको योगर्ट के ऊपर रखा और और भी ज़्यादा कलरफुल लग रही थी फिर मैंने दो वेफर स्टिक्स भी रखी उसके ऊपर उसके बाद मैंने ओरियो का पाउडर था वहाँ पर वो भी बहुत यभी लग रहा था थोड़ा सा मैंने डाल दिया लास्ट में मैंने डाली न्यूटेला सॉस मतलब प्रोफेशनल सा लग रहा था मेरा कप बहुत ही अच्छा ये देखिए ये तैयार हो गया मेरे हाथों से बना माय फ्रोजन योगर्ट कप और अब मैं इसको लेके जाती हूँ वेइंग मशीन पर I must say that staff here was very interactive and helpful so here I go weighing machine पर जो भी आप वेट देख रहे हैं ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रुपीज 1.25 से और इतना प्राइस था मेरे इस कप का and now it's time to taste my yogurt wow मेरा कप इनके कप से ज्यादा खूबसूरत <laughs> फ्रोलैंड का योगर टेस्ट करने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी से यो टू फ्रो यू माई फ्रोलैंड का फ्रोजन योगर्ट बहुत यमी है एंड यस yes, ये आइसक्रीम से हेल्दी है ये सी स्कीम का जो आउटलेट है मैं आज आपको वहाँ पे लेके आई हूँ मालवीय नगर में भी है माई फ्रोलैंड का एक आउटलेट सो प्लीज़ एक बार तो आपका विजिट करना बनता है आई होप आपको आज वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से आऊँगी कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर करूँगी आपके साथ जयपुर को till then stay safe and keep asking your life okay now what